Меня зовут Богдан, я приехал из Киева в Ришикеш на курс йоги в школу Акши-йога. И весьма был впечатлен, не ожидал э, такого уровня обучения, комфорта. Очень обрадовался даже, когда первые дни начал изучать э, предметы такие, как философия, мантры, э, пранаяма. Это для меня был сюрприз. Я полностью поменял свое мнение о йоге и о образе жизни йога. И это было для меня открытие. Так что очень рекомендую и большое спасибо преподавателям, которые меня обучали, носителям, э, святым людям, которые приходили и передавали свои здания этой земле. Все-таки энергетика Индии дает э, плодотворные плоды для самообучение э, и познание вообще самого себя. Очень, очень и очень мне понравилось. Спасибо большое, если вы меня послушали. Пока.